cerita Pusing cerita kuno Cerita kembyang kembyang mekar Ono ring bisa Makin jawa pilu, gendeng kuto Pengen nyari supaya bisa Reskan surga Si cuwi ambitri Yalik tekan kuto Ngiming-ngimingi kancani Ayo menyak kono Rame ring kuto Pusing kono min Mesti seneng intuki, Pusing ono susah galvayo Rizkito Umat-umat soyo Nubat-nubat kidono Belat-belat kito Susu galvayo Rizkito Umat-umat soyo Nyumpat-nyumpat kidono Situwi ambisri mesem mesem iling sing diuring Melakuni podo miring Kena meng podo penceng Gajane keceng-keceng Janggis awaki bolang poleng Gonta ganti pasangan Aturiane urakan Luli omongan Gue semaen di genyang Gue semaen buluran Lagi-lagi kuto Sintikan koyo riso Umat umat keso Yang lupat umat idolo Lagi-lagi kuto Sintikan koyo riso Umat umat keso Yang lupat umat idolo Irito iki Using kebianin maning Dibiani Daklon iki Jebule mati Isun sing waro Yoro kabe sing waro Moro moro halo halo Ngonekan waro waro إنا لله وإنا إليه راجعون Gemlit ambulan ono ring lorong muni nyamuk ngamuk ring kuping uing uing uing madep mantep bejegrek ring ngarep umai sri kaget melayau kucing mikir kemuyau, digotong mayat garon di tutupi sere jebule jak loro mate ring kamare dewe sutikan kotoran yoro ya podo peleran biare overdose sisa ibiak biar najis dari polisi Muladi, operasi, orodi, pembuti Muladi, otopsi, karena polisi Muladi sing disuntik-suntik Mending tuku oriko Seko iya petik, Tuku boleh sate Utawa jangan karet Ya diawakin sehat uya Ucing sengkarep men Wala-wala ke kuda Juragan kaya ringgisa Umat-umat ke saya Nyumpet-nyumpet kudodo Wala-wala ke kuda Sesegar kaya